一份两难的课题：流浪动物的数量早已过剩，浪浪们有的曝尸荒野，被饿死、被路杀；有的进了收容所，却也不一定过得比较好。收容所的资源有限，但流浪动物却只会越来越多，造成收容所的环境无法保持，相对弱小的浪浪就会生病，甚至死亡。 最后下场依旧是安乐死。动物并不懂得节育的观念，因此我们更该重视这项问题。可爱的动物抚育了人们身心，那它们呢？谁来拯救它们？临安乐死就人道吗？作者我并不这么觉得。临安乐死后，动物过剩的问题变得更严重。 物竞天择，适者生存。瘦小的浪浪们只有饿死、病死的命运，这对他们来说就人道吗？目前台湾也没有提出一个很好的方案来减少流浪动物的悲剧发生，只是一个简简单单的口号：反对安乐死及实施人道主义。但实际上治标不治本，悲剧还在，甚至更惨烈。 本书即是希望唤起台人爱护动物的意识，让大家重视此议题。只有大家同心协力，携手改变，浪浪们才会有美好的未来。